amarte y tratarte. Este amor, este amor, este amor, este amor voy sintiendo. Quiero saberlo, saberlo ahora. Y lo sabré, lo sabré justo ahora. Yo. techo de nuestro amor, la misma cama, sí, oh sí. Compartir los dos, la misma pieza, sí. Pues yo sé si, yo sé si, si ahora. Así yo sé si, yo sé si, si ahora. Yo quiero amarte, yo quiero y tratarte y tratarte bien. Yo quiero amarte todas las noches y los días. Estemos juntos bajo el techo. compartir los dos la misma pieza, sí.